بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سورة الفاتحة مقعيه كلا نوال إلى الحمد لله نوال ده رقية نوال معي بضم بيلده لكن سورة الفاتحة وسورة مكية على الراجح مرن با كجرا وقال با اورنيه وا مدنيه لكن على الراجح ومكيوي سورتها قار كميدا قرانك با waxa ku soo arooray ahadiis tilmaamaysa fadli gooni ilayhim fadli dheeraaday qur-aanka intiisa kale la dheer yihiin sheegaysaa jirta suuratu lfaatixa waxay ka mid tahay yacni qeyb libaax suuradaha la siiyey bay ka mid tahay xagga fadliga qur-aanka marka laga hadlayo waxaan ku gaabsanaynaa hal xadiid axaadiista ku soo aroortay fadligeeda xadiidkaasi waa xadiidka abu saciid ibnu lmucallaa oo ay soo saareen alimaamu albukhaari iyo keyrkiiba ay soo saareen nebiga sal lla alay wasalam ayaa wuxuu u yeedhay abu saciid ibnu lmucallaa wuxuu ku yidhi abu saciidow salaad buu markaa ku jira abu saciid muusan la hadlin salaaddiisii buu iska watay hadhow buu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam markaan kuu yeedhay maxaad ii yeeli weydayood hee ii dhihi weyday markaasaa wuxuu yidhi nebi allow waan tukanay salaad baan ku jira wuxuu nebigu yuri sal alay aslam soo ilaahay qur-aanka kuma odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum soo ilaahay idinma odhanin qur-aanka mu'miniintow ilaahay iyo rasuulkiisu markay idiin dhawaaqaan yeela oo ajiiba maxaad ii ajiibi wey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam laucallimannaka acdama suuratin fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid buui qur-aanka suuradda ugu weyn baan ku bari buu nebigu sal ly waslam intaadan masaajid ka bixin qur-aanka suuradda ugu weyn markuu damcay nebiga inuu baxo sal alay aslam baan gacanta ku dhegay markaasaa idhi buuhi nebi allow soomaada ii ballan suuradda qur-aanka ugu weyn inaad i barayso markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm nacam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya asabcu almathaani waalqur'aanu alcadiim aladii uutiitu haa nebigu yuhi sal lay waslm alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina suuradda la yidhahdo magaceeday magacyaheeda ka mid tahay waa toddobada yacni soo noqnoqoto wey asabcu lmathaani toddobada soo noqnoqoto wey waalqur'aanu alcadiim iyo qur'aanka weyn alladii uutiitu elaysiiyey qur-aanka weyne ilaahay isiiyey walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aan alcadiim so ile ma dhih taa iyada ah suuradda weeyaan buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka suuradda suurad ahaan qur ugu weyn uguna fadli badan yacni xagga macnaha iyo dhinac walba waa suurat lfaatix saas daraaddeed buu ilaahay wuxuu inoo dooray inaan salaadeenna ku akhrino oo salaaddii baa laazim laga dhigay in iyada la akhriyo wixii iyada ka soo hadhay khiyaar yeelo laakiin iyada akhrintoodu waa laazimo salaad aan lagu akhriyin suuratu lfaatixa yacni nebigu wuxu uhi sal ly waslam waxba kama jirto saas way macnaha ayib intaasi marka waa fadligeeda wey bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi magac alle ayaan ku bilaabaynaa allihii arraxmaani naxariistaha ahaa alraxiimi ee naxariistaha ahaa labaduba waa naxariis waa laba magac oo ilaahay leeyahayoo sifatu raxma laga keenay way kale xeel dheer yihiinoo arraxmaan baa ka xeel dheer oo waa midka naxariista xeesha dheer leh waxay u badan yihiin culimmada salafku in la yidhaahdo alraxmaani naxariista guud leh saasaa agteenna caanka oo adduunka gaal iyo muslimba naxariistay ku haystaan ilaahay baa u naxariis subxana wa tacala arraxmaan taasay tilmaamaysa arraxiimna naxariis khaas ah oo mu'miniinta un gooni ku ah aakhare markii la tago mid ka naxariista wey wa kaana bilmu'miniina raxiima wey marka raxiimku waxay tilmaamaysaa naxariista khaaska ah ee ilaahay uu mu'miniinta maalinta qiyaamada ugu naxariisan doono gaaladuna ayna la wadaagi doonin arraxmaanna waxay tilmaamaysaa naxariista guud oo gaal iyo muslim iyo jamaadaad iyo xayawaanaad iyo kulli adduunka lagu wada haysto taa iyadaaba macnahay tilmaamaysa allihii alraxmaani naxariista guud laha alraxiim midda gaarkaana lah kaasaan magaciisa cuskanayna oon ku bilaabayna alxamdu mahad mahad kasta ama mahad kulligeed lilaahi ilahay bay u sugnaatay mahad kulligeed ilahay baa iskale alifta iyo laamta alxamduda ku jirta macnaha waxay faa'iideyneysaa yacnii mahab oo dhan ammaan oo dhan kulligeed ilahay baa iskale subxana wa tacala saas weyaan shukri iyo ammaan dhan ilahay baa iskale isaga keligii baa leh oo milki ahaanun isagaana mudan rabbi subxaana wa tacaala ayib taasi ilaahay isagaa ismahadinaya marka innagana wuxuu ina barayaa inaan mahadinno oo sidaynu u mahadin lahayn iyo qaabkaan u mahadin lahayn waa laynagu barayaa isaguna alla waa ismahadinaya subxana wa tacaala alxamdu lilaahi mahad kasta ama mahad kulligeed ilaahay bay u sugnaatay keligii subxaana wa tacaala ayaa iska leh yacni addoommadu mahadinta ismahadinayaan ayagu iyo ammaanta is ammaanayaan ilaahay baa leh maxaa yeele ruuxa aada ku ammaanayso maalan waa deeqsi aada ku ammaanayso cilmi buu leeyahy aad ku ammaanayso caqli buu leeyahy aada ku ammaanayso wuu quruxsan yahay waxa aada ku ammaanayso yaa iska leh allah baa iska leh subxaana wa tacala marka allah leh ammaanta ay iyagu ilaahay ammaanayaanna isagaa iska leh ammaantu uu isagu qaar addoommadiisa ka mida ammaanaya ammaanayana isagaa iskale ammaan oo dhan isagay ku dhammaataa marka alla isagaa iska iskale subxana wa tacala laba sababood buu ammaanta ilaahay ku leeyahay iyo mahadda waa mid weeye horta uu dhammaystiran yahay oo meella iin iyo kumale ceeb khalqigiisa markii khalqigiisada waa ka gedisan yahay haddii uu ama wax ha ku taro ama yuusan ku tarine shaygu hadduu kamaal leeyahay mutlaqoo dhammaystiran yahay waa layska ammaanaa soo ma likamaali daatihi baa lagu yaa lagu ammaanaa waxaa kaloo ammaan uu ku leeyahay taa waxaa ka gedisan addoommadiisaoo addoommada midka ugu dhammaystirnaan badan meel unbuu ceeb kule ka leeyahay soo saas ma ka ugu dhammaystirnaan badan meel unbuu iin iyo ka leeyahay dhimanaansho ka leeyahay taa marka ilaahay ammaan buu ku leeyahy ta labaadee ammaanta uu ku leeyahy ku mudan yahay waxa weeyaan wax kasta ooy addoommadu haystaan oo laysku ammaano ama laysaga mahad celiyo isagaa bixiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allaahi wey marka ammaani meelay ku timaadaba ilahay isagaa iskale subxana wa tacala alxamdu ammaan kulligeed iyo mahadin kulligeed lilaahi ilahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka rabbigood ah uunka midka iskale ee maamula rabbiga bimacnaa almaaliku lmutasarif wey waa midka iskale ee haddana maamula wey caalamiintana waa kaan horey usoo sheegnayo aayad kaluu ilaahay ku fasiray subxaana wa tacaala qaala fircawnu wamaa rabbu alcaalamiin qaala rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin marka aayaddaasaa fasirtayo makhluuqaadka ilaahay oo dhan baa caalamiin la yidhahda kulligood isagaa marka ilaahay iska isagaana u taliya cidduu diluu cidduu rabuu dilaa cidduu doonuu nooleeyaa cidduu doonuu wax siiyaa cidduu doonuu ka qaataa isagaa maamusha rabbi subxaana wa tacaala yacni addoommadiisa allihii alcaalamiina uunka oo dhan rabbigood ahaa ee u telinaya ee iska lahaa kaas ayaa macnaha ammaan leh allihii arraxmaani naxariista guud ku tilmaanaa arraxiimi midda gaarkaana ku tilmaanaa allihii maaliki yowmiiddiini yacni maalinta abaalgudka abaalgudka addiin bimacna aljazaawey abaalgudka maalinkeeda allihii iska lahaa ee maaligii boqorkiisa ah maalinta abaalmarintu waa maalintii qiyaamada wamaa adraaka maa yowmu ddiin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowmu ddiin waa maalinka maalinta qiyaamada wey leanna maalinkaasaa ruux walba wuxuu shaqaystay baa abaalgudkiisa la siinaya maalinkaa yaale marka allah baa iskale subxana wa tacala oo maanta ilaahay male miyaa maalinkaas waa boqorkiisa maxaa loo leeya maantaba iyo adduunyadaba soo boqor isagu maaha wuu u yahaye maalinkaa waxaa loogu khaas yeelay cid murmaysa ama ku haysata ama sheeganaysaan jirin maantase laakiin qaar sheeganayaa jira soo ma sooma ah, maalinkaa laakiin nin sheegan doono ma jiro liman ilmulku lyowm markuu alla yidhaha lilaahi alwaaxid alqahaar maanta yaa mulkiga iskale qiyaamadii baa la joogaa alla keligii baa iskale madaxdii iyo boqoradii iyo madaxweyneyaashii iyo kuwii adduunka sheegan jiray salaadiintii iyo maalinkaasi nin wax sheeganaya ma jiro maaliki yowmiiddiini saasaa loogu khaas yeelay maalinkaa ilaa maantana isagaa maaligu ah oo adduunyada ah rabbi subxaanahu tacaala saas macnaa taana waxaabaan kasoo soo fahannayba rabbi alcaalamiina sooma rabbi alcaalamiina baan ka soo fahannay inuu adduuniya aakharaba isagu leeyahay laakiin maaliki yowmiddiini waxaa loogu khaas yeelay macnahaasa macnahaasay wadataa macnaha sidaas daraaddeed baa loogu khaas yeelay maaliki yowmiddiini abaalgudka ama amaalmarinta maalinkeeda allihii lahaa subxaana wa tacaala ee boqorka u ahaa kaas ayaa macnaha ammaan iyo macnaha mahadin iska leh iyaaka intaasiba waa sifaat ilahi subxana wa tacaala intaasiba ilahay sifaatkiisa wey alrab waa sifa ilaah alraxmaan alraxiim waa sifaat waa magacyo ilaah oo sifa ka laasimayso maalik waa magac ilaahay intaa markaad soo sifayto soo tilmaantay yaa waxay waxaad moodaa sidii adiga oo hor yimidoo soo hor istaagay oo kaleeto waxaad diyaar u tahay marka inaad la hadasho ood isagii hadal u jeediso iyaaka keligaa adiga keligaa baanu nacbudu allow caabudu wa iyaaka keligaa baanu nastaciinu kaalmo weydiisa keligaa baanu caabudi keligaa baana kaalmo weydiisan adiga keligaa baanu kaalmo ku weydiisanayn iyaakada waa macmuul la hormariyey baa la yidhahda cilmiga balaaqada horumarinta iyaakada la hormariye waxay faa'iideynaysaa cibaadada iyo kaalmo weydiisiga oo isaga lagu khaas yeelo oon lala wadaagin waxayna la macno tahay oo kale laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay iyaaka nacbudu laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay keliga un baanu ku caabudaynaa oo cibaadadaada cid kale kula wadaajin cid kaloon aadayno wax weydiisanayna ma jirto cid kaletoon wax kula wadaajinaynana ma jirto cid kaloon kuu sii maraynana ma jirto adigaanu ku caabudi adiga un baanu kaalmo ku weydiisanaynaa waxaan rabno oo ama dan adduunye ah ama dan aakhara ah adigaanu ku kaalmaysan midda hore marka iyaaku nacbududaasi macnaheedu waxa weeye waxaad ka beri noqonaysaa shirki iyaaka nastaciinuna waxaad ka beri noqonaysaa xoog iyo xeelad iyaaka nacbudu allow shirki kuma jiro iyaaka nastaciinna waxa weyaan xoog iyo xeelatoona ma lihi adigan ku kaalmaysanayaayoon doonayaa inaad waxayla qabatoon ku kaashado sidaas way macnaha macnaha waxay ka dhigan taha oo aayado kaleeto qur-aan kusoo array la macno tahay facbudhu wa tawakkal calayh isaga keligii caabud oo tala saaro tala saaradu iyaaka nastaciin wey facbudhuna waa iyaaka nacbud wey macnaha waxay la mid tahay oo kaleeto laa ilaaha ilaa huwa fatakhidhu wakiila laa ilaaha ilaa huwa mid xaq lagu caabudoon isaga ahayn ma jiro waa iyaaka nacbud fatakhidhu wakiila wakiil ka dhigo oo arrimahaaga u dhiibana waa iyaaka nastaciin wey saas marka waxaad ka beri noqon xoolad xoog iyo xeelad kaa ah acmaasha aada haysatay aakharo iimaanka aada haysato salaadda aad tukanayso soonka aada soomayso xajka aada xajinayso sadaqada aada baxsanayso kaalmo ilahay baad ku heshay soo ma xoog iyo xeelata amaadan ku helin inaad kusii sugnaatood ku dhimatana ilaahay inuu ku waafajiye kusugayay ku xidhanta xoog iyo xeelo taama adduunka waxaad ku haysato xoolo iyo ama caruur waxaad milkido oo dhanna ilaahay kaalmayn uu ku kaalmeeyey wey ma xoog iyo xeelata abaad ku heshay marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu waa asalka asaaska ay diintu ku taagan tahay asalkaasay diinta islaamka o dhan ku taagan tahay iyaaka adiga keligaabaan nacbudu alla caabudaynaa wa iyaaka keligaabaana nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa oo aanu ku kaashanayna way macnaha ujeeddadiiyo hadafkaan u soconana waa adiga jidka aan hayno cidda noo kaalmaynayn kaalmo ka sugnaana waa adiga alla subxana wa tacala oo daacadaadan inaad nagu kaalmaysaanu kaa doonaynaa weydiisanayna way macnaha ayib ninkii marka labadaa kelimo fahamsan oo labadaa jumlo fahamsan oo si fiican u fahamsan cidaan ilaahay an baryi maayo cidaan ilaahay ahaynna codsi u geysan maayo qabri iyo meyd ku jirana isku lugeyn maayo yacnii jin iyo kuwo qarsoonoo wax tarana isku lugeyn maayo awliye ilaahay iyo sheekh hebel baa dhulka taaka taaka ugu jirana rumayn maayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin haddaad fahamto waxaasoo dhan waad ka beri noqon laakiin inta aadan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aadan fahamsanayn laalaab kale unbaad ku jirtaa saas macnaa laalaab kale unbaad ku jirtaa oo waxyaalo kale aad ka daba wareegi saas macnaa muhimadda aa lagu abuuray oo lagugu talagalay wey ee ilaahay uu samaawaadka iyo dhulalka u istaajiyey intaa markii la soo sheegay baa waxaa layna barayaa ilaahay subxaanah wa tacaala cibaadadiisa la caabudaayey waxaa ugu weyn baryada baryadu waa cibaadaadka ta ugu weyn ilaahay oo waxaad rabto la weydiisa waxa la weydiisaynayo ilaahayna waa kala wen yahay waxyaabo yaryarna waa jiraan waxyaabo waaweynna waa jiraan waxyaabaha aada u baahan tahay kii ugu muhiimsanaa saaad ilaahay u weydiisan lahayd baa hadda lagu baraya ihdinaana hanuuni allow asiraada jidkii nagu hanuuni almustaqiima ee toosnaa na hanuuni codsigaagii baad ilaahay u geysanaysa ilaahuw na hanuuni oo jidka toosan nagu hanuuni hanuuninta iyo hidaayada laba macnoba way ku timaadaa hidaayatu dilaala walbayaan in shayga lagu tusoo laguu caddeeyo oo lagu yidhaahdo tanna waa khalad tanna waa sax hidaaya la yidhahda wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim waa caddayn hidaayada qaybteeda labaadna waa waafajin oo macnaha in lagu waafajiyo shaygii xaqii caddaa inaad qaadato ood rumayso ood ku dhaqanto ayadana waafajin baa laydhahda waa nooc hidaayada ka mid taan ilaahay weydiisanayna tee way marka ma ilaahow wax noo caddee baan leenahay mise ilaahow xaqa cadna waafaji baan leenahay labadaba saas macnaa ilaahow noo caddeena waan leenahay nawaafaji oo raacitaankiisana nawaafajina nagu hanuunina waan leenahay intaba way soo gelaysa ayib su-aal baa imaanaysa oo waaba kanoo waan hanuunsannahay oo masaajidkii baan ku jirnaa salaadihii baan tukanaynaa cilmigii baan baranaynaa sakadii baan bixinaynaa xajkii baan bixinayna waa jihaadaynaa haddana ihdinaa un baan la taagannahay maalinkii intaasoo goor baan ihdinaa soo celcelina waana hanuunsannahay see wax u jiraan jawaabteedu waxa weeye hanuunku waa darajooyin waa kala sarreeya waaladiina htadow zaadahum hudaa hanuunkuu siyaaduu leeyahy nuqsaanna wuu leeyahy iimaankuu la mid yahy haddii aada hanuunsan tahay darajadiisii ugu sarraysay maadan gaadhine ilaahow ii dham yacni ii siyaadi baad ilaahay weydiisanaysa ta labaad ee meesha ku jirta waxa weeye haddaad hanuunsan tahay hanuunkaa inaad ku sugnaanayso ilaa intaad ka dhibanayso ma hubtaa yaa kuu ballanqaaday inaad ku sugnaanayso marka ilaahayow haddaan hanuunsanahayna hanuunkii igu sug wixii iga dhimanna ii dhammaystir haddaanan hanuunsanaynoo lunsanahayna ilaahu ihadiyeeyo ihanuuni saas way macnaha laga wada saas way macnaha ihdinaana hanuuni asiraada jidka nagu hanuuni almustaqiima oo toosan jidka toosani xadiid saxiixa nebiga waxaa kaga sugan sal alay wasalam oo tusaale nebigu ku bixinayay asiraatu alislaamu buu nebigu sal lay waslam jidka toosani waa islaamnimada xadiidku waa sugan yahay oo imaam axmed iyo xaakim iyo keyrkood baa soo saaray marka islaamnimadoo jidka toosana ilahu nagu hanuuni saas way macnaha wax ilaahay la weydiisa marka taasaa u weyn xoolo iyo caruur iyo adduunyo kulligood waxba ma aha maxaa yeeley inayna waxba ahayn waxaa ku tusi ilaahay kuu jecel yahay iyo kuu necab yahayba waa siiya laakiin hanuunka ilaahay ruuxuu jecel yahay buu siiya saas man saas daraaddeed baa waxaan ilaahay weydiisanayno isaga laga dhigayo wixii kaloo dhan aan meeshaba lagu soo qaadinba yacni taasaa ilahay subxana wa tacala marka ina baraya siraada aladiina su-aashu waxay tahay marka jidkaan ilaahay weydiisanayneen leenahay ilaah nagu hanuuni leenahay ma jidnaynooga horreeyeybaa oo jid horay loo qaadi jiraybaa mise waa jid cusub oo annaga hadda yacni aan yacni bilaabayno jid hadda aan qardajeexayna miya mise waa jid horay loo mari jiroo laynooga horreeyey jidka in laynooga horreeyey ciddii inooga horreysay baa la tilmaamay siraada aladiina kuwii jidkooda allow nagu hanuuni ancamta aada nimcaysay calayhim dushooda kuwaad u nimcaysay jidkoodii kaas weeye kaan ku weydiisanayo kuwa loo nimceeyey yaa weeye qur-aanku ilaahay ku caddeeyo ku fasiray waman yutic illaaha waalrasuula ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai wa xasuna ulaa'ika rafiiqa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa ateecay kuwaasi waxay la jirankooda yihiin kuwa ilaahay u nimceeyey dushooda oo kuwaa loo nimceeye waa nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo dadkii saalixiinta wan wanaagsanaa kuwaasaa jidka inooga horreeyo horay u maray kuwaasaan allow jidkoodii ku weydiisanaynaa jid cusumaha waa jidna nooga horreeyo qoladaasaa nooga horreysa saas wey macnaha siraada aladiina kuwii jidkooda noogu hanuune ancamta caleyhim aad u nimcaysa maxaa loogu nimceeyey waxaa loogu nimceeyey diin iyo akhlaaq iyo caqiido wanaagsan iyo camal fiican iyo cilmi buu ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu nimceeyey waa nicmat diin nicmatu diima maxaa le nicmadaasaa nicmoa amaa nicmatu dunyaa nicmo waa tahay laakiin markii taa loo fiiriya waxba maaha tan diinta marka loo fiiriya waxba maaha hayri ilmaqduubi shayga markii la doonayo in la caddeeyo wabididihaa tatamayazu alashyaau baa la dhahaayo shayga markaad qeexayso wuxuu ku sii caddaadayoo aada loo fahmaa shayga ka soo horjeeda markaad aada tusto dadka midabka caddiinka la yidhahdo markaad doonayso ruuxaan garan inaad fahansiiso kii cadinkaa markaad u sharaxdo kii madowga ahaana markaad u sharaxdo soos aada u fahmi maayo ha shayga macnaha ka soo horjeeda marka la sheego ayuu macnihiisu sii caddaadaa tii hadda la isticmaalaya waxaa la yidhi hayrilmaqduubi jidkaasoo hayrilmaqduubi ayri hayri siraati ilmaqduubi kuwii loo cadhooday jidkoodii kayrkii ah calayhim dushooda wala adaalliina walaa siraati adaalliina kuwa lumay jidkoodii kayrkii ah laba qolo jidkoodii ma aha jidkaan ku weydiisanayno jidka doosanaan ku weydiisanayno ee dadkaa la soo sheegay ay mareen laba qolo jidkood buu garab marsan yahay qolo waa qolada loo cadhooday qolona waa qolada luntay labadaa qolo jidkooda ilaahayow kumaanaa weydiisano magan baan kaaga nahay kuwa loo cadhooday yihiin xadiid buu aayadda nebigu ku fasiray sal ly waslam cadiy bnu xaatim uu nebiga ka warinayo uu soo saaray imaamu tirmidi sheikhulalbanina saxiixujaamic sahiirku ku saxiixiye waa xadiidka ugu dambeeye saxiixujaamic sahiirka nebigu wuxuu yihi sal ly wasalam alyahuudu maqduubun calayhim waalnasaara dullaal buu nebigu yhi sal lay waslam yahuuddu waa ummad loo cadhooday oo ilaahay u cadhooday nimanka nasaarada la yidhaahdana waa waa qolo yacni luunsan buu nebigu yihi sal lay waslam marka almaqduubu calayhim waa yahuud addaaliinana waa nasaara jidka toosan ee marka ay shuhadadii iyo ambiyadii ay mareen wuxuu khilaafsan yahay jidka yahuuddu martay waxaa kaloo uu khilaafsan yahay jidka ay mareen nasaaradiiyo kristanku mareen labadaa jid midna mehe waa jid kale ah, waa jid udhexeeya saas man marka xadiidkaasuu rasuulkeenu ku fasiray sal ly wasalam labada ummadoodba yahuudduna waa ummad loo cadhooday waana lunsan yihin nasaaraduna ilaahayna waa u cadhooday waana lunsan yihin labada tilmaamoodba way isla leeyihiin laakiin way ku kala xoog badan yihiin yahuudda waxay ku xoog badan tahay cadho loo cadhooday oy ka sidataa nasaarada nasaaraduna waxay yacni caan ku yihiin oy ka sitaan yahuudda in ay ku sifaysan yihiin baadi inay baadiyeysan yihiin saas maana qur-aankaa ilahay ku sheegay subxana wa tacala waxaan u tegi doonaa fabaa'uu biqadabin calaa qadab yaa laga wadaa waa reer bani israiil yahuud wey cadhay la laabteen cadho kale dul saaran nasaaradana ilaahay wuxuu ku yidhi qad dalluu min qablu wa adalluu kaiiran wa dalluu can sawaa'i sabiil ah, horay bay u lumeen dad badanna u lumiyeen jidkii toosnaa kale barhkiisana uga leexdeen oo uga lumeen marka dalaal baa lagu sifeeyey yahuudna adab iyo cadhaa lagu sameeyey culimmada islaamku waxay leeyihin oo isla ogol yihiin labada ummadood mid walba baadideedu sabab baa keenay yahuudda lumitaanka ay luntay sababka keenayi waxa weeyaan waa tarku lcamali bilcilmi cilmigii ay barteen inay ku dhaqmaan bay ka tageen marka camal la'aan baa asal u ah lumitaanka yahuudeed waxaan u jeedaa cadhada loo cadhooda yahuudda nasaarada lumitaankeeda ay luntayna waxaa asal u ah waa tarku alcilmi cilmigii iyo barashadii bay ka tageen labada ummadood marka mid walba asalkaasay ka tagtay midna cilmigii bay ka tagtay waa nasaaro oo saasay ku lumeen waxba iyagoon garanaynin bay isku dayeen ilaah inay caabudaan jahli bay doonayeen ilah inay ku caabudaan yahuudina iyagoo wax garanaya oo aqoontii leh oo shaygii garanaya saxdii khaladkii kala garanaya baa waxay ka tageen cilmigii inay raacaan oy ku dhaqmaan kuwana cadhaa ilaahay ugu abaalguday kuwana inay lumaan oo ay jidkii saxdaha ka lumaan saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa oo culimmada salafku ay dhihi jireen ridwaanullahi calayhim sufyaan ibnu cuyeyna iyo yacni man fasada min cubaadina fafiihi shabahun min annasaara waman fasada min culamaa'ina fafiihi shabahun min alyahuud culimo ummadda islaamka ka midoo lunsan haddaad aragto culamaau suuca diinta ku shaqaysta isagoo aqoon le buu haddana lunsan yahay yuu u eg yahay labadii ummadood tee buu egyahay yahuudduu u egyahay maxaa yeele cilmigii waa yaqaanaa laakiin camalkiibuu ka tegay soo ma cubaadda iyo dadka cibaadaysta oo cibaadada ku dadaala oo ummaddan ka mida wixii fasaado oo jidka ka lumana ummadee buu u egyahay nasaaruu u egyahay haddaan horta iska cibaadaysanahayo oo iska wardinahayo oo iska sii jeedo oo aqoonsi aan lahayn oo iska cibaadaysanaya kaasi wuxuu hayaa dhaqankii nasaaruu hayaa maxaa yeelay jahli ilaahay lagu caabudo nasaara asal ah kii wax garanayay oo cilmigii camalfalkiisii ka tegeyna asaguna dhaqankii yahuudeed buu hayaa ummaddan marka isu keeno jidkeedu muxuu yahay jidkeeda toosani waxa weeyaan waa ariiqu alcilmi annaafici waalcamali asaalix saas maana jidkan aan ilaahay weydiisanayno waa inuu ilaahay isugu kaanno daro cilmi naafica iyo ku dhaqankiisi iyo ku camalfalkiisi yahuudi midkay ka tagtay oo camalkii ah waan qaadannay soo ma nasaara kay ka tagtay oo cilmigii ana waan qaadannay labadii khayr baynu kulansannay marka labadii khayr baynu kulansannay jidkaan ilahay weydiisanayno subxana wa tacala kaa wey marka hayrilmaqduubi jidkaa laga sifaynaya jidkaasoo hayrilmaqduubi hayri siraati lmaqduubi kuwa loo cadhooday jidkooda aan ahayn calayhim dushooda kuwaa loo cadhooday jidkooda ma aha kaan ku weydiisanayn waladaalliina walaa siraati daalliina kuwa lumay jidkoodana ma aha ee waa jidkaa hore ee ay nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadadu mareen jidkaasaan alla ku weydiisanayna wey macna marka jidkaasi qeexitaankiisa iyo faahfaahintiisa iyo caddayntiisa xagay ku soo aroortay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigu ku caddeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh maxaa caqiide ah maxaa akhlaaq ah maxaa cibaado ah maxaa nidaam ah bulsho ha noqdo kii dowladda ha noqdo kii qoyska ha noqdo jidkaa faahfaahintiisa waa ka ilaahay u soo dejiyey kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii la doonayo in laga rug sheegoo la marana waa in labadaa la barto kadibna la raacoo lagu dhaqmo sidaa unbaa jidka saxdaa lagu heli karaa laakiin haddii labadaa tiir mid maqan yahay cilmigii haddii maqan yahay sax ma nihin haddii camalkii maqan yahayna sax ma nihin labadaa markaan kulansanno unbuu dariiqeennu sax noqonay suuraddan suuratu alfaatixa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku kulmiyey towxiidka saddexdiisa qayboodba waa lagu kulmiyey saddexdii qayboodba waa lagu kulmiyey qaybta koowaadi waxa weye waa qaybta la yidhaahdo towxiidu aluluhiya oo addoonku wuxuu samaynayo inuu ilaahay u gooni yeela baryadaada cabsidaada waxweydiisigaaga kaalmo dalabkaaga inaad ilaahay sujuuddaada salaadaada inaad ilaahay u gooni yeesho towxiid aluluhiya la yidhahda xaggee lagu sheegay midkaa isaga ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baa qeexaysa waxaa kaloo lagu sheegay qaybtiisa labaadoo towxiidu alasmaa wasifaat ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa ayadana xaggee lagu sheegay imise magac iyo imise sifay suuraddu sheegtay yacni alraxmaani alraxiim soo laba sifa ma allah waa magac isaguna sifat luluhiyu xambaarsan yahi yacni waxa weeye maalik soo ma rabbi intaasoo dhan waa magacyo magac walbana sifuu wataa taana waa asmaa wa sifaat maxaa inoo laaban rububiya oo inuu adduunka iyo kownka iyo addoommadiisu isagu abuurtay isagu leeyahay isagu u taliyo loona gooni yeelo cid kale inay la wadaagtana aan la ictiqaadinin taana xaggee lagu sheegay rabbi alcaalamiin baa lagu sheegay ah, saddexdiiba halkaasaa lagu qeexay qur-aankaa lagu bilaabay waana lagu khatimi doonaa suuratu birabbi nnaas markaynu gaano suuratu nnaas ayadana saddexda waa lagu soo celin doonaa qul acuudu birabbi annaas maliki innaas ilaahi innaas saddexdii qeybada tawxiidka waa lagu sheegay taasi waxay tilmaamaysaa qur-aanku tiirdhexaadka uu ku wareegayo waa saddexdaa qayboodee tawxiidka wey ilaan shay walba tiirdhexaad weyn buu leey soo maa saddexdaa qayboodee tawxiidku ka kooban yahay baa tiirdhexaadka qur-aanku uu ku wareegaya wuuna ku bilowday intuu socdo o dhanna waxaa arrintaasu ka hadli wuuna ku gebagaboobi doonaa waa lagu dhammayn doonaa hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm